देखे जो ख्वाब थे गिरे जो आंख से तो आंसू बन के दिल बह गया टूटे जो आईने सच आया सामने अब तू ही मुझे ये बता